Good morning, everybody. Welcome to this speaking Chinese class. I am your instructor in this class. My name is Catherine. 同学们，早上好！欢迎您来参加汉语课。我是您的老师，我的名字叫凯瑟琳。老鸭子叫起来，嘎嘎嘎，嘎嘎嘎。老鸭子叫起来，嘎嘎嘎。 Well done! Look how much you have learned today. Use the language skills you develop in this class in your everyday activities. Count how much progress you have made. Focus on the positive and congratulate yourself for learning Chinese. See you next week.